ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਸਤਲੰ ਬਿਸਤਲੰ ਬਿਸਤਲੰ ਬਿਸਤਲੰ ਬਿਸਤਲੰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਜੀ 哎！哎！哪个地啊？哎呦我的妈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊！ 笑，有人。 哎呦我的妈！对，别吓！一会儿。 pa! Ai, ai, ai! これ有人 no, no, no, no. अबे साले रुक तेरे को बता दे तेरी तेरी रुका हाँ? क्यों <laughs> हाँ।

अबे साले Oh. 来。啊！你别笑。